待ってたわレントよマリア面白いもん手に入れたんだよほらこれ見てみろよ噂の呪いのビデオだって話だぜはあえそれってまさか見た人は全員死ぬっていうあのそうだあの呪いのビデオだちょ レントあなたなんでそんなもの持ってきてるのよいいじゃん面白そうだろどうせ偽物に決まってるし何が写ってるのか見てみようぜそりゃそうでしょうけどでももし本物だったらどうするのよ私はまだ死にたくないわってん 呪いのビデオってうちビデオデッキなんて骨董品持ってないわよえいやえじゃなくてほらブルーレイデッキしかないえええ サダちゃんどうしたんじゃいじけてるだけじゃわからんぞ <laughs> ベートーベンさんおきこさんああせっかく入れようとスタンバってたらターゲットがブルーレイしか持ってなかったんだってああそういうことでござるか気にする必要ないでござるそんな日もあるでござるよ ったくいつまでもすねてないでさっさと顔を上げる今じゃもうネット配信が主流でメディアなんて売れない時代なんだからビデオデッキなんて骨董品田舎のじじいぐらいしか持ってないに決まってるじゃない分かってる分かってるわでもっていうかさだちゃんなんてまだマシじゃんか私なんてあれよ 出現場所井戸井戸オンリー井戸なんて都会にはまずないのよ有名なはずなのにほぼニートどうよこれだいたいそだちゃんならネット配信の通信網に入り込むぐらいできるんじゃないのあーうんできるしそれはもうしたでも。 画面小さいのはどういうことでござる最近みんなスマホで画面見るからスマホの小さな画面からはいようとしたら郵便受けに無理やり顔面を突っ込もうとしたみたいになるの違う意味で ほらいろんな意味で痛いのそうそれにしたって全員が全員ともスマホってわけじゃないでしょタブレットとか液晶テレビとかいろいろあるじゃないタブレットはお尻が引っかかるし液晶テレビは 入れる途中でほぼ確実に画面が倒れてくるから後頭部を打つのもろなのおお痛そうでござるととりあえず美容室でも行っとくもっとペッパーのクーポンあげるしおや誰か来たのお疲れ様です さんじゃんやっハロー遅かったねお疲れバールのようなものは試してきたベートーベンさんお菊さんこんばんは試してきましたあれなかなかの破壊力ですね5カップルほどやってきました売ってるお店を探すのがちょっと大変でしたけど どこに売ってたんですかサダさんこんばんはハンズーマンで売ってました混んでてだいぶレジで待ちましたけどってあれ今日はジョーズさんいないんですかああなんかバイトが忙しいらしくってしばらく来れないって言ってたわジョーズさんバイトなんてしてるんだ なんか大阪のこの花区に行くとか言ってたわね遊園地ああつか上手っちお金なんて何に使うんだろう多分これ最近ネックレスとかお花をよくプレゼントしてくれるの 魚類だぞ上手さん手が早かったんすねわく手なんてないけどね前びれあすみません少し用事ができたんで先に失礼しますね。 はちゃんと切れてないよあサメちゃんお仕事終わったのねうんうん行く行くうん分かったじゃあ先に待っててねえー、キャラが違うでござる でも数えようかえってそなたの8番でも引くかのう。